umeweza kunipatia hekima, hata kwa nyumbani naweza lisha, naweza shughulikia kuku wangu. Pesa tunauza kuku, tunapata pesa. So nawahimiza waweze kujiunga na wengine ili waweze kusaidika, wasibaki nyuma. Nimejifunza mengi kuhusu ufugaji wa kuku. Kwanza nikaona naweza nipatia capital ya kuanza kazi yangu, na imeweza kunipatia hekima. Hata kwa nyumbani naweza lisha, naweza shughulikia kuku wangu na niwe nimewafunga kwa ile hali ambayo inafaa, na nawaambia wale wengine wa, waweze kujiunga na hii shirika ama hii, hii kikundi ndio waweze kujifunza mengi kuhusu ufungaji wa kuku, na tuwaambie faida zao na jinsi ambao wataweza kujiendeleza wakipata ujuzi huu, ndio wao wakijimundu katika maisha yao yajayo. Toka huo wakati nimejua maana yake ya kulisha kuku, nimejua kuna manufaa ya mbolea ah, kupata nyama, mayai na pesa. Tunauza kuku tunapata pesa. majenzi ya nyumba zetu za kuku tumejenga wrong sides, na sahii tumepata ujuzi wa kulea na ku protect kuku zetu. kwa maana walikuwa na kiu walikuwa na haja sana ya kujua mambo ya ufugaji wa kuku, kwa maana waliweza kuangalia kulingana na weza ambayo iko huku, kulikuwa na changamoto mingi sana hasa kwa jua, ndio wakaweza kuamua kuangalia mambo ya ufugaji ya kuku ambayo hata kama una shamba kubwa na hata kama una pesa ni rahisi kuanzisha. Shauri ambayo naweza toa kwa wakulima ni waweze kujiunga na vikundi, kwa maana siku hizi mizanda mingi ambayo inatokea inatokea kwa vikundi na inaweza kuwasaidia ama aswa kama saa hii tuseme vyenye wameweza kupata hii masomo ya bure, sio kusema wamelipia, wameweza kuipata bure, kwa maana kikundi yao ilionekana ni kikundi ambayo iko na maono ya kuendelea mahali. So nawahimiza waweze kujiunga na wengine ili waweze kusaidika, wasibaki nyuma.